shundaylar bor senga lutf aylab do'stman deya qo'lin tutarlar lekin har o'zim qadaming poylab xato qilishingni kutarlar lekin har o'zim qadaming poylab kardeşini kurtarlar Hatatlı sen ya bayram Yoksa zahru zakkum yutarlar mayli jindek zarra bo'lsa ham xato qilishingni kutarlar kerak ularga shohnovdangni darhol o'tarlar tag'in kunni ulab tunlarga xato qilishingni kutarlar tag'in kunni ulab tunlarga xato şehri kütarlar shiorlar faqat urma qulg'ayma faqat xato qilishingni kutarlar ular senga bir umr yo'ldosh sodiq hamroh kabi o'tarlar qabring uzra eksalar ham bosh xato qilishingni kutarlar qabring uzra eksalar ham bosh xato qilishingni kutarlar shundaylar bor senga lutf ayla do'stman deya qo'lin tutarlar lekin har zum qadaming oylar xato qilishingni kutarlar lekin har zum qadaming oylab xato qilishingni kutarlar xato qilishingni kutarlar xato qilishingni kutarlar